ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በዛሬው ቪዲዮ በእንቁላልና በአትክልት በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ እነዚህን አትክልቶች በመጠቀም ቁርሱን እሰራለሁ አትክልቶቹን አጥቤና ልጬ የሚከተፈውን ድቅቅ አድርጌ ከትፌና የሚፈቀፈቀውን ደግሞ ፈቅፍቅ አዘጋጃቸዋለሁ። ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ ያዘጋጀዋለሁ ከማያቃጥለው ከትልልቁ ከፈረንጅ ቃሪያ ሁለት አይነት ከቢጫውም ከቀዩም ግማሽ ግማሽ ወስጄ ድቅቅ አድርጌ ከትፌ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ድስት ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አድርጌና ዘይቱና ሙቄ ጥቅል ጎመኑን አጥቤ አዘጋጅቸዋለሁ። ጥቅል ጎመኑን አስገባና ትንሽ ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁ። እናንተ ስትሰሩ አትክልቶቹን የምርጫችሁን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ጥቅል ጎመኑን ትንሽ ለበለብ አድርጌዋለሁ። የቀሩትን አትክልቶች አስገባና ትንሽ እነሱንም አብሬ ሞቅ ሞቅ አደርጋቸዋለሁ። ከእንቁላሉ ጋር አብሬ ስለማበስለው በደንብ አላበስለው ቃሪያዎቹን አስገባለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ የሻይ ማንኪያ black pepper አድርግና አዋህጄና እሳቱን አጥፍቼ በደንብ አቀዘቅዘዋለሁ። ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ስድስት እንቁላል ሰብሬ አስገብቼ አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ black pepper እና ጨው አስገብቼ በሹካ እየመታው በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አዋጅ ጨርሻለሁ። አብስ እያዘጋጃቸውን አትክልቶቹን አስገባለሁ። አትክልቶቹን በደንብ አቀዝቅዣቸዋለሁ። አትክልቶቹን አስገብቼ ከእንቁላሉ ጋር አዋህዳቸዋለሁ። አትክልቶቹን በደንብ ካላቀዘቀዝናቸው እንደዚህ ወደ እንቁላል ውስጥ በምናስገባበት ሰዓት እንቁላሉ ስለሚያበስሉት በደንብ ማቀዝቀዛችንን እርግጠኛ መሆን አለብን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የማበስልበትን ትሪ ውስጡን የዘይት ስፕሬይ ነፋበታለሁ። የማፍኖ ወረቀት አድርጋችሁ ማብሰልም ይቻላል። አዋጄ ካዘጋጀሁት የእንቁላልና የአትክልት ውህድ በማንኪያ እየቆነጠርኩ ወደ ማፍን ትሪው አደርጋለሁ። preheated በሆነ ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስለዋለሁ። የቀረውን በመጥበሻ በስለዋለሁ። መጥበሻው እንዳይዝብኝ ዘይት ስፕሬይ ነፍቼበት እሳቱን ቅንስ አድርጌ ጥጄዋለሁ። የቀረውን የእንቁላልና የአትክልት ውህድ አደርግና እሳቱን ቅንስ አድርጌ ለ10 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ከላይ የተሸከሸከ በርበሬ እነሰንስበታለሁ። ትንሽ እንዲያቃጥል ስለፈለግኩ ነው። እናንተ ካልፈለጋችሁት ግን አለማድረግም ይቻላል። በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። እሳቱን ቅንስ አድርጌና ከድኜ ለ10 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ስገለብጥ ወደ ሳህን ላይ ነው የገለበጥኩት መጀመሪያ። ከዛ ከሳህን ላይ ወደ መጥበሻው አድርጌ በዚህ መልኩ አስቀምጨዋለሁ። አሁንም እሳቱን ቅንስ አድርጌ ከላይ ትንሽ ስለበሰለ ስቲም ሆኖ ለአምስት ደቂቃ ብቻ ነው ማበስለው። ከአምስት ደቂቃ በኋላ አብስዩ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ውስጡ ራሱ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እኛ ስንመገብ ከላይ ሀት ሶስ አድርገን የተመገብ ነው። ባዶንም ቢበላ በጣም ቆንጆ ነው። በ oven የበሰለው የቁርስ muffin ም ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ልጆቻችሁ በጠዋት የሚሄዱ ከሆነ ወደ ትምህርት ቤት እንደዚህ ሰርታችሁ weekend ላይ ከሰኞ እስከ አርብ ሞቅ እያደረጋችሁ ብቻ አብደታችሁ መሸኘት ነው። በጣም ቆንጆ እና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። በዛ ላይ ጤናማ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።